аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя YouTube канал. А така, абонирайте се, ще ви го кажа сега. Ще ви го кажа и по-накам, примерно след много време. Ще бъде много, много, много далеч. За хората, които ни гледат в YouTube, знаят вече кой е мой гост. А пък за тези, които са тук в, как се казва, в мазенцето, ще ви разкажа. Моя гост днес е а, човека, който е отговорен за присъствието на хора като Силвестър Сталон, Шварценегер и прочие, и прочие такива огромни звезди в нашата държава. И човек, който се занимава с развитието на киното в България и извън България. Холивуд, все пак оттам идва. Така че винаги съм си мислил за този огромен киноцентър горе. Всички работят там. Кой отговаря за това нещо? Това е странно, това е ужасно много хора, това е Холивуд в България. Искал съм винаги да разбера. Срещал съм някакви хора, всеки е ми казал, аз отговарям, аз отговарям. Знам обаче, че има един, който отговаря наистина. Днес този човек е при мен на гости. А именно Яриф Лернер. Благодаря ти. Благодаря. Е, говориш малко български? А, малко. A little bit. My Bulgarian is ужас. <laughs> It's true. От, от колко време си в България? Uh, probably since 2011 I started coming, but uh, 2013 от 2011 съм тук. През 2013 се пренесох за постоянно. И а, а преди това, всъщност, само всъщност ти от, откъде си родом? Здравейте! Прекъсваме за малко подкаста, за да ви разкажа за моите приятели от Ню Бояна. Филмфорч, училището за кадри на киноцентър Бояна, започва своята национална образователна кампания, посветена на развитието на бъдещите таланти, необходими за киноиндустрията. В следващите месеци десетки училища в цялата страна ще организират часове на класа за своите ученици, посветени на магията на седмото изкуство. В тях моите хора ще научат повече за възможностите за развитие и реализация реализация, които българската киноиндустрия предлага и нуждата от нови попълнения в професията. Едно шемето предизвикателство ще бъде отправено към онези, които си мечтаят да са на снимачната площадка в ролята си на режисьор, оператор, гримьор или някоя от десетките професии, благодарение на които филмите достигат до нас. Всички, които вече усещат събуждащия се талант и имат навършени 16 години, ще могат смело да се включат в до 90 секунди. Късометражен конкурс за ремейк на филм в 90 секунди. Звучи лесно. И да, и не. Зависи колко ще се постараете. Снимате с телефон или с каквото ви падне там, каквото намерите под ръка. Ползвате гардероба на родителите си, а снимачната площадка е в хола. Може би в градинката пред блока, кой знае. Най-добрите млади кинаджи от цялата страна справят справили се най-креативно с задачата, ще получат стипендия за лятното издание на училището за кадри Филмфорч с поети, всички разходи с пълен пансион за две незабравими седмици. За да заявите част на класа във вашето училище и да се включите в до 90 секунди, посетете filmforge.org. Мисля, uh, че съм гражданин на света. Бил съм навсякъде. Роден съм в Израел. Живял съм в Южна Африка, Лондон, uh, Штатите. Сега живея тук. Бил съм навсякъде. Това е, това е наистина човек на света. На... Е, добре де, но тук има различни езици. Знаеш ли толкова езици? Do you know all those languages? I mean, like, Uh, заради израелския, че ще тръгнах на Амилия. Израели. uh, и, и къде, всъщност ти живееш в Израел колко време? How long have you lived in Israel? Uh, well, I lived there till age 4. Живях докато навърших 4. Then I went to South Africa and then I went back. После заминах за Южна Африка. Age 8 till 10 and then I went back to South Africa. My mom's South African, so. Майка ми е от Южна Африка. Озоваваш се там, защото живеете в Южна Африка. Предполагам, в държавата имаш предвид. You mean the country, <laughs> yes, the southern tip of Africa, the part that keeps the rest of Africa from falling into the ocean. Тази част, която пречи на целия континент да падне в океана. <laughs> от, от там, реално, като заминаваш за Лондон, че понеже това ми е интересно, после искам да те върна, искам да те върна после в а, Африка. Но, но първо да говорим за Лондон. А, там колко години изкара в Лондон? long have you lived there? Uh, I lived there in five years. I studied uh, in college and I worked Пет години as a учих chef там during those times и работих като готвач at the Berkshire Hotel. в, да, в един хотел. К- Как готвач? Как- Би- Бил What do си? you mean, the chef? Well, You were a th- chef? that was uh, my job. I mean, I started in the kitchen. to- Това to pay работех, започнах for the в, bills and stuff, в all that кухнята, stuff. трябваше да плащам и аз сметки, бях студент студентска работа. Uh, <laughs> После на строителен обект работих, но се чувствах по-добре в кухнята. А какво, uh, какво си учил? Какво ти study? Um, I studied marketing and finance. Маркетинг и финанси. But I, I just went to the pub and drank. Но като цяло предпочитах кръчмите и да, <laughs> купоните в тях. А защо реши да станеш готвач? Как така? Имаш ли такова желание за готвене? Or И... it Um, was just the opportunity. Cooking is both physical and mental. Uh, there's a lot of problem solving. and, Готвенето you е know, I, I think it was както just физически, interesting така for me. и умствен процес. Um, my mother was a terrible cook, so I learned how to cook. when I Майка was ми young. беше ужасен готвач, така And, че uh, you know, and then uh, I just liked it a lot. So наистина ми харесваше. А, колко, колко време си работил като готвач? And how long did you co- work as a cook? um, As a chef? five years in London, and then when I get got to the States, I worked another two years as a chef, but then I pursued a career in beach volleyball as well. Пет години в uh, Лондон и после още две, но после се прехвърлих в плажния волейбол, където исках да направя кариера. Ти си доста висок. Колко си висок? Tall guy, yes. Yeah. uh, for volleyball I'm short. Yes. За волейбол съм нисък. <laughs> и затова плажен. And that, then that's why you beach volleyball? Beach volleyball, yeah. I played uh, indoors for two years, and then I went and played beach afterwards. Играх в зала две години и след това се преместих на плажния корт. Искаше да станеш а, волейболист световен ли? Did you want to become a world star volleyball So player? when I was growing up in South Africa, I, I uh, me and my friend uh, Jason Kruger actually uh, at 15 we played a tournament together, and, and we got pretty far and I thought I was pretty good. Още на 15 показахме умения с мой колега. but when I went to the States I realized I wasn't that good. <laughs> Това ми беше мечта, показвахме добри резултати, но когато отидох в Штатите се оказа, че не съм чак толкова добър, че... I worked really hard and, and got но работих много. Far in the tour, and стигнах доста, доста далеч. Играхме турнири, беше едно добро време в живота. А защо спря? Why did you stop? Uh, got old, you know. Устарях, <laughs> Yeah, that was the main reason. I mean, uh, Това е I had a основната little причина. injury and uh, малка контузия. went to rehab, and then uh, afterwards I played one more year, but really uh, I had to grow up and get to work. Да, трябваше, да се, трябваше вече да порасна и да се захвана с сериозна работа. Добре, а, като си се върнал в, а, в Америка, си продължил да бъдеш готвач. You came back to America and then you Yeah, I put, continued as a chef? uh, no. Um, being a chef, you have to be on your feet all day long, and Трябва да playing стоиш beach прав volleyball, you цял also have ден. to be on your feet. Oh. So I chose to go back and work with uh, with a family business, the film business. I grew up in the film business. I left it. Реших да се върна в филмовия But then I- бизнес, да се присъединя към Then I семейството went ми. back and I started reading scripts for my uncle, my father. Започнах да and- чета and сценарии за determine which чичо ми, за movies баща ми. were Commercial or not, and I was able to do that on the beach. и, да, и да преценявам кои филми, dream job. Yeah, dream job. кои филми стават и кои не. И това можех да го правя от плажа, което беше истински работа мечта. Всяка сутрин тренирам, чета сценарии, играя на плажа, тренирам. 4000 uh, scripts. 4000 сценария са минали през ръцете ми. Most of them were about struggling script writers who wanted to mm. make a movie about, <laughs> but yes. So uh, and then I started working on different jobs on movies as well in the И states. после се включих на различни етапи в кинопроизводството в Штатите. I was a driver, a runner, a PA, production Шофьор, assistant, асистент, anything they needed. Uh, продъкшн асистент. and I also coached uh, indoor volleyball at a high school, which gave me my summers off to travel. and play Тренирах деца в гимназията да играят волейбол. Бях и треньор. Значи ти в киното, в тази индустрия, Ти си минал през всичко от нея. That industry, you passed it all. I mean, you, you, you entered every stage. And yeah, I worked you know it all. everywhere. Um, да, работих навсякъде. I worked as a stuntman, uh, I worked on locations. Бил съм и каскадьор, отговарял съм. I had different types of job, whatever he needed, I would do. Говарял съм за локации и каквото искаха от мен, аз можех да го правя. Чичо ми и баща ми. When I came back into the film industry, seriously, I came back actually doing yoga DVDs and worked with my uncle on various projects. And, Започнах да правя йога видеа, това беше и завръщането ми. Yeah, and uh, basically around 2013 he got diagnosed with cancer. През 2013 той беше диагностициран с рак. And from working little parts of the job I ended up running the whole studio и така се наложи да поема все повече и повече работа, докато в един момент не се наложи да управлявам цялото студио. Добре, така или е иначе ти отвори вратата вече за, за татко ти и за Вуйчо ли каза, че е Чичо? И а, така ще говорим за това. Ти си израснал в семейство, свързано с киноиндустрията. А, как, как, как беше с как израсна с, с, такъв баща? Как, какви съвети ти даде баща ти? Той, той сигурно е пътувал много, отсъствал е. Да, пътувахме много като семейство. Работеше с Canon Films и където ни кажеха, там отивахме, той получаваше задача и семейството ни пътуваше. Летата ми бяха uh, където е снимачената площадка. Навсякъде в Южна Африка. След това с Метро Голдин Майер. Преместихме uh, се в Лондон. След това MGM промениха собствеността си he got the job and day five he was fired and he went to the States. Така трябваше да се преместим. В Америка майка ми пък вече отказа да се мести. We Така ние останахме в Лондон и после, пет години по-късно, отидох в Штатите. И добре, какво детство имаш ти като човек, който е постоянно на, на сет, um, приятели в различни държави, с дуб... So yeah, I went to I went to an American school because the semesters were aligned with the American system. Бях в американско училище в Южна Африка. In December is summer and June is winter, so it's backwards. Сезоните са обърнати. But because we moved around so much and the American school system they had them all over the world, I was able to plug and play wherever но, I went. Понеже пък пътувахме, но видейки част от тази американска образователна система, която е разположена в различни държави, можех лесно да преминавам от училище в училище. Да. And so also the um, the system was with a lot of embassy kids, so people would come in and out in two, three years. They Там учеха децата на американските посланици и на хората от посолството, така че so да, винаги имах. I always developed yeah. short-term friendships, which is a blessing and a curse. I mean, I was Краткотрайни приятелства, което е хубаво и лошо. But not establish any deep relationships, because I would always move. Трябва да се разбираш с много хора и различни хора, но не можеш да, да осъществиш дългосрочна връзка с тях. Това не те ли е притеснявало? Не ти ли е... А... Че, че не може да имаш а, приятели за дълго време. За едно дете това е много важно. Е yes and no, but uh, on the other hand, you get uh, used to making friends easy. От друга страна пък това ми помага и до днес да бързичко да натрупвам приятелства и да се сприятелявам с хората. You, you find ways to connect whatever, especially in today's world, you know, you can connect anywhere. I've found friends from years ago and reconnected through Facebook, Instagram and all that stuff. So... И днес вече с помощта на социалните мрежи мога да възстановя приятелства, да ги задълбоча днес, макар и години по-късно. Да. So yeah, I mean with everything you can always complain about your situation. Както с всичко може да се оплакваш от uh, положението си. Half full glass or just drink the water. Но можеш и да се фокусираш върху позитивното. Много ми харесва как неща, заради които хората много биха мрънкели. Beach about. <laughs> Beach about. <laughs> yes. Той го приема много, ти го приемаш много. So well, да, много чисто, yeah. много лесно ти е, с усмивка. Easy а това са, това са хората, хора изпадат в депресии заради такива неща. Depressed и, се, и ходят на, на терапевти и се лекуват с години. Е. А ти си такъв, а то има Инстаграм, всичко, положителната част. И, и това е много По-лесно е да критикуваш, отколкото да създаваш в живота днес. А, и... Окей, okay, ще говорим за киното. Значи а, ти отиваш в Калифорния, започваш да помагаш на Чичо ти, е Дани. Дани. А, от тези скриптове, които си чел, спомняш ли си някакви тотално абсурдни скриптове? Моля да ми кажеш, да ми разкажеш нещо за тирата. Um, yeah, I mean, gosh, you want one story. I mean, Every script on its own is, is a, a story that someone tells, right? Всеки сценарий е история, която някой разказва. It's coming from a perspective of a person who has И something идва to от share. позицията на човек, който има нещо да сподели. Everybody feels that they're creating something unique. Всеки си мисли, че създава нещо But when you read уникално. so many of them, you realize that there's, no, there's only seven Когато- stories in the world. Прочетеш всички толкова много, ти разбираш, че всъщност има седем истории на този свят. And that was something like innate that I knew, but then I read the works of Joseph Campbell, uh, the hero with the Thou- thousand phases, and he basically said there are only seven Прочетох stories in работите the на world. Джозеф Кембъл, героят с а, хиляда лица и така разбрах всъщност So ideas are all about the execution of ideas. идеите. Всъщност не става въпрос само за идеите, а как ги реализираш, как ги А. превръщаш в реалност. Back in the day when they were making film prints, there was a, a guy by the name of Dick Donner who was a director. Имаше един режисьор Дик Донър, преди когато още филмите снимаха на лента. Тогава, да, East, East Coast и West Coast имаха, да, принц. Uh, един от големите продуценти пък правеше филми в сърцето на държавата, в средата на държавата. Cowboys vs. Indians, and in the afternoons he would film uh, the Nazis versus the English. Сутринта снима кълбои срещу индианци, а, вечерта снима британците срещу наците. The нацисти. same scene. It was just a war between two people, just changing the wardrobe. Същата сцена, същите хора, но просто сменят гардероба, променят. One movie would play in Los Angeles, the other movie would play in New York, and the print would travel across the country three months later. So it was the same movie, <laughs> but a different battle. And Един и the същи филм, но audience различна битка. would watch it and say, this is a new movie. <laughs> Публиката гледа и си казва, това е нов филм. А всъщност, So that was like in the very early sort of the B genre movies. това е когато изляз, излизаха първите B-rated Yeah. And these are the, the Б action категория. action called. Yeah. So that was like the origin of what an action film. Action films kind of travel well internationally because everybody understands. Action филмите се котират в международен план най-лесно. Comedy, for example, doesn't play well in different countries. При комедията е различно, не във всяка държава е толкова успешно, в зависимост от хумора. But if you make comedic action, it works well. Но ако направиш един здрав екшен, това работи. So I mean, there comes the sort of conversation. I think you you want to talk about about what makes a good movie. Ако искаш да говорим за това, кое прави един филм добър. And there's a lot of criticism for our movies, which are called Hollywood movies. Има така критика към нашите филми, които ги наричат холивудски In, филми. in my opinion, uh, a good movie is something a lot of people like to see. Според мен, добрия филм е нещо, което много хора искат да видят. So if you can entertain people, you've made a good movie. Ако можеш да забавляваш хората, ако ги забавляваш, значи си направил добър филм. I was just in the Berlin Film Festival, the EFM European Film Сега се yeah. върнах от Берлин, от фестивала в Берлин, кинофестивала. Now you can see a big divide between the Hollywood movies and the European movies. И видях голямото разделение между холивудските филми и европейските продукции. Because on one side is the Berlinale Festival, which are all European films. От една страна са Берлинале фестивала, с европейското кино. And the other side of the street are all the sales agents that are selling movies от другата страна са агентите, които продават филмите. So somewhere in the middle comes a good movie. Някъде там е и добрия филм. По средата. Никой не започва да прави филм, за да бъде лош. Просто стават лоши филми. Ето един такъв филм като Whiplash, фестивален филм. Но е толкова добър, че пък става холивудски, защото го гледат страшно много хора ultimately, uh, I believe a good movie is thing, uh, movie many people like. Добрия филм го гледат много хора. Такова нещо можеш и да откриеш само когато четеш сценария. Can you find that just by reading the script? Can you... They say you make a movie three times. Once you write it... Казват, че правиш филм три пъти. Един път in... го пишеш, продуцираш го. И, да, и после го създаваш реално. So a good story is a very important base, but it's not enough. Добрата история е основа, да. A good director to interpret но не е всичко. Трябва ти актьори, режисьор и бюджет, за да го направиш така, както го виждаш в съзнанието си. И ти като четеш скрипта, when you're reading, when you're reading да, а, си представяш кой кой може да играе. Целият екип, цялата верига ли си представяш? Do you imagine the whole, the whole line of So production line? yeah, so the way I read a script, I read it five times. Чета го пет пъти, First read it for a story start to finish. от началото до края, Then- then I за read it- историята. Like a shopping list. Like what are the elements that are needed. После го чета като шопинг лист, нали, Then, then I read за it да for видя the елементите. character, And then I read it for dialogue. После заради And then I read диалога, it again for a story. заради героите и после отново целия. So before I know whether a script is good, I have to check a lot of boxes Yeah. to make sure it works. Да. Трябва so, да имам голям чеклист, който трябва да покрия, за да разбера дали филма става. And it's very important what you said, the actors, who's going to play the role, because mm-hmm. you can read uh, a character and then you can get a completely different actor that makes the movie sell. Да, актьорите са страшно важни и можеш да... Аз мога да си представям един актьор, но после мога да се окаже, че друг е много по-подходящ. But he sells. People want to <laughs> see Nicolas Cage because they remember Con Air. Пример за това е Николас Кейдж. Участва в много филми, но продава. They'll see a poster in a, in a cinema hall. Когато видят плаката. Oh, Харесват Николас Кейдж, ще гледат филма. So sometimes you have to sacrifice the character. Понякога трябва да жертваш персонажа, за да вземеш актьор, който ще продаде филма. Uh, and for example, you can see, you know, there was a time where Bruce Willis was in every movie. Имаше времена, в които, време, в което Брус Уилис беше във всеки Well, филм. why do we want to go see a Bruce Willis movie? Защо да гледаме We филм? want to see Die Hard. Да, искаме да гледаме Умира и трудно. So that's why he sells. And and so yeah, you have to make uh, compromises along the way. Трябва да правиш компромиси по пътя. There might be a lot better actors for particular roles, Може би има много по-добри актьори за определена роля, but untold, unsold. Nobody will go see it. Но никой няма да го гледа. So. Като каза Николас Кейдж, той снима ли е в България тук при теб? Yeah, we did a да, няколко филма направихме с него. Uh, uh, Последният е 211, 2.11. Не мисля, че беше много добър. But, uh, but it, it sold. Но продаде. Yeah. Uh, знам, една случка, че си е щупил крак тук. Yes, yes. да, вярно е. Истина е. Има три версии на тази история. <laughs> Uh, според нас, според това, което според нашата официална позиция беше инцидент на снимачната площадка. И това е всичко, което ще кажа. <laughs> а има ли друга версия? Uh, there is another version. Oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Ще чули? Can I hear it? No. <laughs> Но можеш да си я представиш, според мен so, somewhere there might be some footage, but yeah. I don't know. Да не сте били тук при мен не, не знам. Maybe you were here with me. Yeah, he, down here. No, it wasn't here. Uh, I know where it was, but it wasn't here. Бързо ли се оправихте с кръка там с лекари? Той как? Yeah, we, we had to cut the process, the working process. We had to wait six weeks. Трябваше да чакаме 6 седмици. But yeah, we managed somehow. Прави. Как, какво става, когато един актьор, в случая главният актьор, му се случи е такъв а, инцидент на сет и трябва да се чакат 6 седмици? Това като продукционно време струва много пари. Какво се случва с това нещо? Yeah, you have to shut everything down. Yeah. Да, трябва да спреш целият процес. За щастие не се случва много често, но се случва. И в този конкретен да случай, как се справихте? Да, Изпратихте всички да си ходят. Те не са само българи, някои са и от други държави. Изпращате ги в другите държави. Закарахме го във военна болница. И там се справиха страхотно. Uh, Изчакахме една седмица да видим какво ще се случи. Върна се в Штатите. И го върнахме, когато вече беше добре, но дори тогава продължи да работи с един специален тип гипс, една отливка, която предпазваше кръка му. Значи тази история е истинска. Аз си мислех, че... Аз си мислех, че докторите нещо са, са черпили там. <laughs> <laughs> Да, <laughs> е, е, е, Случи се, случи се. Случи се. Преди малко каза Николас Кейдж, Брус Уилис. Ей, Брус Уилис, следиш ли сега случая с Брус Уилис? Are you following the Bruce Willis story now? Да, има сериозна форма на деменция. Uh, и, за съжаление. Много тъжно. Това е много тъжно. Mm-hmm. Много тъжно, ме ми е много... Това... Може... Ти, ти занимаваш с йога йогата, а, тя освен физическа, тя е, по-голямата част е ментална. Тя ти помага да приемаш някои неща в живота, да се справяш с а, трудности. А, как гледаш на това нещо като човек, който занимава с йога? Намираш ли, като, намираш ли обяснение на това, което му се е случило? Yeah. Do you have an explanation why these things is happening? So yeah, so uh, for instance, yoga. Most yeah. people know just the yoga asana, which is a third limb. Повечето хора познават само основния, основната йога. Но има много различни неща за философията на йогата. If you say you put yourself in a position, like, and it's uncomfortable. Ако поставиш себе си в некомфортна позиция, So for dishes example, you're standing on one leg with one leg behind you and your arms is extended. It's called warrior three. You're balancing. You're uncomfortable and you fall. And then your ego pops up and says, oh, I shouldn't fall. I shouldn't fall. Mm -hmm. And you go back to position and you just keep breathing. And so you take that position where you're uncomfortable and you apply it into life where you just in uncomfortable situations in life and you just breathe. Когато имаш си, например, заставаш в позиция, в която ти е некомфортно, единият ти крак е зад главата, другият ти крак е си на пък на един и трябва да дишаш и когато се научиш да го правиш в тази неудобна позиция, после ти е много лесно да дишаш, когато си в удобна позиция, ако пренесеш това в живота. е същото трябва да можеш да се справиш с трудните моменти. Не, не винаги ти е комфортно. I think the key is like it, life is about 5% of what happens to, to you and 95% of how you react to. Мисля, че жив... да, това е важно. Мисля, че в живота става въпрос за едни 5%, които ти се случват и 95% е как реагираш на всичко, което ти се случва. So I think that's what you learn in, in yoga is to put yourself in position. И на това те учи йогата. And just not react. Да се поставяш в различни позиции и положения, да дишаш и да не реагираш винаги непременно. So you can apply that in, in business when people are yelling at you or people are freaking out. Mm-hmm. Това можеш да го пренесеш и в бизнес. Когато хората ти крещят, ако си реактивен и, и реагираш, може да направиш, да задълбочиш проблема. Но ако дишаш и релаксираш и бъдеш спокоен, ситуацията може да бъде решена. Не съм перфектен, реагирам постоянно, разбира се и аз. key is just to whatever happens, you take that, you learn, and you apply it, and you try to get better. Но next се time. учиш и следващия път гледаш да си по-добър и да реагираш по-добре. And I think like um, if you look at someone in a position of meditation, their face looks very calm. Ако наблюдаваш хора, които медитират, And виждаш, it's че a лицето simple им е practice of just like learning how to breathe. изключително спокойно. Просто трябва да се научиш да дишаш. Това е But in първото. the head, the whole battle is happening. Но в главата на човек битката си продължава. So you're sitting there, uh, my knees hurt, I'm hungry. No. Видиш ли, oh, боли, боли ме това, боли ме онова, какво каза този, какво каза онзи. Да. Трябва просто да наблюдаваш. И ако наблюдаваш, виждаш, че нещата не са толкова сериозни, колкото винаги изглеждат. Понякога изглеждат по-сериозни, отколкото са. Keep calm. Keep calm, yeah. Бъдете спокойни. Yeah, yeah, the shirt, yeah. yeah. Uh, <clears throat> Как си стигнал до йогата? How did you enter а, Плажния волейбол ме отведе там. Беше ми а, допълнително към тренировките реших да... Uh, когато се контузих, на uh, uh, около 35, докторите... трябваше да направя so, операция и йогата ми помогна да се възстановя по-бързо. Ако правя нещо, го правя като хората и се отдавам напълно. Всеки ден. Uh, oh, Ядерено магнитния резонанс показва, че съм се оправил и не ми се наложи дори да се оперирам. Uh, и тогава започнах да навлизам все по-дълбоко в йогата и да се занимавам вече и с другите нива на йогата. Колко нива каза, че има? Колко нива, how many, <laughs> uh, do you call Аз them да ви limbs? Аз го Yoga задавам на There- български there- въпрос. There are eight limbs of yoga. is like levels? Uh, no, uh, branches, limbs. А, Like, uh, разклонения. tree, Окей, yeah. yeah, limbs. Yeah. Yeah, окей. Yeah. So, Разклонения на йогата. yeah. 8. It's a it's a philosophy. It comes from Hinduism and and uh, Идва от индуизма, it's got a философия. long, long history to it. But yeah. Питам те и за йогата, защото а, Ти си част от а, кино, семейство кино, от киноиндустрията, но ти правиш йога и йогата те връща в България да я снимаш нея в това кино. Has the Затова yoga puts you back here to тя, film тя it? те връща в киното. exactly. Is, I is the st- yoga your gateway It's to, like to the infinity. cinema? yeah, it brought me Uh, back uh, to что cinema на английски? because Да. yeah, I started. That's good, <laughs> natural. Uh, it, it brought me back to uh, <laughs> you want, you want to do it in English? yeah, yeah. Why not? No, because we started already in uh, Bulgarian, so we were going to do We'll it use in our- subtitles. from now on. Yeah, subtitles. Yeah, see, see the subtitles now? Yeah, No, <laughs> no, no. running along. Uh, I don't know. you want to keep doing it? Yeah. But the people You can translate in Bulgarian. Let's. Okay, we just speak in English and yeah. you do it in Bulgarian. Yeah, we'll do the Bulgarian. no, no, no. No, no, no. No, We've gone off the rails. That uh, means yes in Greece, by the way. Yeah, I know, I know. Yeah, so, and yes. Ohi, what was so it? then we are doing it in English. No, ne. If we're in Greece. yes, yes. <laughs> Da, da. Okay, breathe. <laughs> uh, йогата те връща в киното. Как Почнах да правя йога видеа в България. Защо? Защо от Калифорния решаваш да се върнеш в България да правиш йога видеа? And there's Why Um, so I was uh, in the States, I was also, the last couple years I was there, I built a house. Uh, Построих си it was къща в 2008. Щатите през последните годи- The години. През, Lehman 2000 Brothers banking crisis happened. през 2008 се случи кризата, Lehman We lost our Brothers credit. I turned the house into a yoga retreat center. и превърнах а, къщата в а, йога център. And then with one teacher, I created a DVD set called The Ultimate Yogi with Travis Elliott. С Трави Селият, един мой приятел, направихме DVD серия. Снимахме тук. И създадах, създадохме една платформа онлайн, Удая. И започнахме да правим фестивали в Правец, в Рила. И снимахме съдържание за учители. Така трябваше да... Това пък Трябваше да, да го плащам, затова пък работех безплатно за студиото и така покривах разходите и въобще не беше лесно. За кое студио си работил и си трябва да плащаш? Кое студио трябва? Не Бояна. Uh, Защо трябва да плащаш ти в Нюбояна? Ти използваш ресурсите? Ама на кое е било това кино? and who owned it then? Myself, but I wouldn't be able to rent it for someone else. You know, there's an opportunity cost for anything, so I give a camera to Няма myself. как да взема камерата и да не се плати, защото клиент няма да so може да я вземе и ние губим средства. And it's only fair to be, uh, така че така е честно и справедливо. Well. Трябва Ти да си честен към себе си. Задължал си, към, so задлъжнял си към себе си. Yes, yeah. Well, it was, it wasn't just me. Е, това е когато си... Не бях само аз. Е, е толкова богат. Накрая задължнеш към себе си. That's when you're in that position that you owe yourself. You know, you think you're the boss of something, but yeah. Мислиш, че си шеф на нещо, но всъщност работиш за други хора. In order for other people to work. So technically I I work for them. Аз трябва да, да докарам филмите, за да могат тези хора да работят, така че и аз работя за тях. Хората, които са на по-долните позиции, винаги никога не са си мислили, че шефа мога да разсъждава. Така те си казват, какво работиме на тоя. I'm responsible for families. Отговарям за 5000 семейства, които трябва да получават заплати и имат работа. Когато светнеш лампите, е, рядко си даваш рядко си даваш сметка за целия процес. Oh, someone should fix that for me. Well, who? Когато не свети кружката, искаш някой да ти я оправи или нямаш ток, там стоят хиляди so, хора. I, I need to bring project after project after project. Трябва да трябва да докарвам проект след проект, за да работят хората. Това е моята работа, да осигурявам работа на моите хора. Браво, браво. Браво за това, че така разсъждаваш от тази гледна точка. А, киноцентъра преди това а, е бил държавен. That, our, this was a national cinema studios, like, а, а след това твоя баща го взима или как, как става? Аз там не знам как става. Uh, става. buys it? How what? How is that story? So we were Developing. Как uh, става ваш? Да, one как of става four ваш? companies that uh, bid for the for the Kino Center. Ние сме една от четирите компании, които надаваха А, за киноцентъра. А, търг е имало. So there was an auction Yeah, there. Виж, аз yeah, не знаех. yeah. There was a local company. Uh, I think the grandson of Danilev, I think, was one of them. Uh, they were the, running the Kino Center at the time. Uh, Millennium, which had a track record. Uh, the guys that are behind Babelsberg, a German company, and an English company. Раз... Английска компания, Millennium, so нашата компания. We, we друга... won the tender. Ние спечелихме търга. And, at the last minute the government did a little trick by the making the mortgage 20 years instead of 10 years. И в последния момент държавата направи един трик, с което направи ам, ипотеката от 10 години на 20. Трябваше да приемем. Тогава ни обвиняваха, че е, купуваме киноцентър Бояна, за да го превърнем в ски курорт. Или апартаменти. But luckily, to date, we haven't done either. Yeah. До днес не, не сме направили нито едно от двете. Напротив, направихме Бояна световно известен киноцентър два огромни проекта на Дисни. Предстоят и страшно много други разпространителски и кинокомпании от цял свят работят с нас. Мисля, че в живота, в българския живот, ние сме една от малкото компании, която каквото обеща го направи след Период наречената приват, период на приватизация. Знам много ситуации в България, uh, когато се национализира и приватизира една компания и тогава всички са уволнени, и компанията се закрива. Ние дадохме обещание да го развием и да продължи да работи. И го спазихме. Ти а, тук ли си бил, когато се започват снимките на непобедимите? или тогава по това време идва в България? yes, when we're on the bridge here. there. Да, това беше един от първите ми големи проекти. I got uh, trial by fire. That was so tough. Тогава ме... At that time also my uncle was Това беше бойното ми кръщение. Of да. cancer, so he was very tired and I had to pick up a lot of the slack from behind the Тогава the беше, да, здравословния проблем yeah, и dealing with those actors and the schedules of everyone coming in and да се справя с тези актьори, с техния график, uh, идващи от различни държави, такава We filmed all through the country. Снимахме навсякъде в България. So I had to deal with a lot of municipalities and permits. Е, оправях се с общини, разрешения, разрешителни и така нататък. Последната сцена беше в болница, която се строи тогава и е изоставена. even though it's a big building, technically it was never on any map. So we could never figure out how to get access to the people. Изобщо не, я нямаше на картите, тъй като това е болница, която е започната да се строи по време на комунизма и след това е изоставена и е една развалина. И ние създадохме буквално да, основите на, на болницата, за да, за да можем да я ползваме като локация. Now, we, we had a lot of help at the time also from the American embassy at the time, so that was... Тогава ни помогна и Американското посолство. Useful to have them in our corner. on that because at that time it was very complicated to operate and still is По това време complicated беше to трудно да operate се работи. with the government. И трудно се работи с правителството. <laughs> Даже и на тех им е трудно да работят правителството. А, That, uh, he said that uh, even for the government it's difficult because Yeah. well, <laughs> well, as you said, it's easier to complain, but you must find Yeah. ways to work. Както казахме, да, лесно е да се оплакваш, но трябва да се намерят начини да се работи. а, и аз смятам, че това ти е кръщенето, така да кажем. Да, това е а, невероятно начало, невероятен старт That's за нещо такова. как как се държат тия хора? За, за нас тия хора са нещо невероятно, е, такъв тип звезди. И ние не можем да си представим, че те са на нашата земя, изобщо остави в държавата ни, че са тук в, на, на нашата територия в България. Как е, тия хора ги пазите от това ние да не разбираме, че са тук? Uh, I, I mean, when you have one of them, Uh, когато имаш един е по-трудно, отколкото когато са много. Защото един е звезда и цялото внимание е насочено към него. <laughs> Но когато са много, имат съревнование помежду им. По това време това е може би най най-скъпата uh, снимка, която можеш да направиш, за да сложиш тия всички звезди заедно. Mm-hmm. Имаме и още една сцена, в която всички са в хеликоптер. And this helicopter is uh, Buck, just a thing, but it's hanging from a crane on top of a building. А този хеликоптер виси на кран от сградата. And we have them all in there, and the insurance companies и всички са вътре. Every day. И застрахователната... Okay? <laughs> Okay? застрахователната компания постоянно ни звънеше, защото... Happened, you would have dropped, you know, The Hollywood. <laughs> <laughs> Паникьосваха се да не се случи нещо, защото всичките висяха на крана в хеликоптера и uh, може да си представите, ако паднат всички заедно. That guy, uh, А, that guy, yeah. That guy. Yeah, so we're, we're, we're here on the roof in this particular scene, and I remember standing on the roof, and I'm standing next to Glenn Powell. Помня, че with the стояхме gun на, behind him. на покрива That guy. And we come, that guy. And, and Arnold comes in the chopper, the actual chopper. и Арнолд From идва the с хеликоптер. chopper! <laughs> Yes, <laughs> this is- Yeah, you okay, gotta get okay. back to the chopper. But he comes by, and he lands on the roof. И каца So с истинския Arnold gets out of the хеликоптер, chopper. The- слиза the от него. pilot was a guy named Mark Wolf, Пилота беше Марк Улф, един от най-добрите в света. После във филма самия той каца с, с, с хеликоптера на дви, влак в движение. Стоя на покрива, Арнолд пристига. And oh, Arnold Schwarzenegger got out of the chopper next to it. And е, Тогава осъзнах всъщност е какво се случва и че аз съм на покрив и Арнолд Чварценегер слиза от хеликоптер, което е толкова емблематично и... Ти дори не осъзнаеш колко ненормално е това и колко всъщност лудо. Яко. Може ли, може ли да, да, да поговорим за почти за всеки един от тях? Антонио Бандерас, човек. We can talk about everyone. everyone yeah. so amazing. Like Антонио Бандерас. Uh, so, Oh. Имаме много сцени между Антонио Бандерас и Уесли Снайпс, които дори не влязоха във филма. Но те двамата са просто магия, защото са театрални актьори. Имат невероятен характер и постоянно излизаха извън сценария. many jokes amongst themselves, but they're so good, but we can never put it in the movie because it never made sense for the story. Правеха страхотни шеги, изключителни сцени помежду си, които за съжаление не можеха да влязат във филм. One day I was just doing a comedy show with just the two of them and letting them drive in a car. Един Because they're ден just so good together. Може да се направи шоу с тях, просто да ги сложи в кола, да карат заедно и да си говорят. Това ще бъде страшно. А може страшно. просто, ако някой път дойдат, да дойдат при мене да пинеме по едно и да си изкараме хубаво. Yeah. yeah. In your podcast. In my podcast. Yeah. Down here in the basement. It's, it's funny because like a lot of people see, you know, Harrison Ford's here. So they say, they call me up and say, oh, since Harrison Ford is in the country, do you mind if he comes to my bar? And... <laughs> Е, много хора ми звънят така и ми казват, щом Харисън Форд тук може да дойде в бара ми just, just ask him. Просто го питай. Не, не става така. Не става така. It doesn't work like that, yeah. Не става така. But people want to ask you. it doesn't hurt Но хората искат да попитат, не боли и да питаш. Да, а понеже ти си човек, който е имал някакъв допир и контакт с тия хора, мога ли да те питам за всеки по нещо да ми е, кажеш? something for everyone. Just a yeah. little bit for everyone. A little bit for everyone. Е, да, защото yeah. това отзад, което виждаме е Ронда Раузи. Ронда Раузи? Та жена, това е... тя е невероятна. Amazing. Тя е невероятна да, за Блейд няма какво да говорим. Това е един от любимите ми филми. Блейд. Никакъв Уесли Снайпс. Блейд. That's Блейд. Yeah, so if you look at those pictures, each one of the frontliners Всеки от тези, които са фронтлайнерите, имат собствен франчайз. Rocky и рамбо. Терминатор. Rambo. You know, so those like uh, all the franchises and that was the concept of Това беше и концепцията. Да сложим франчайзите and, на едно място. Мел Гибсън липсва. Но и той има смъртоносно оръжие. And I remember yeah. he said it was like a burger with franchise. Aha, ja tylko tu burger, this is french fries, kartofki, burgers is franchise. But that was how he put the movie, burger with franchise. Yeah, and, and not, not french fries, franchise. French, franchise, yeah. <laughs> Интересни са ми, защото не знам тия хора, докато са тук в България, такива неща те не се снимат за два дни. Какво правят тия хора, освен снимането? Или само снимат? Имахме 54-дневен процес с единия екип и 54 дена с другия екип. Те пътуват, понякога са в, ед, в една и съща сцена, но не са в една и съща държава. Тоест, те пътуват uh, постоянно. Има един актьор, Тери Круз, да. Той снима Бруклин 911 по това време. И шоуто му дава 10 дена, за да дойде при нас. He's supposed to get shot by Mel Gibson and die. По сценарий трябва да го застреля Мел Гибсън и той да умре. But the day before we film it, Uh, Ден преди да снимам обаче, той се обажда на Lionsgate и ги моли да не го убиват във филма. И Джейсон Константин от Lionsgate му казва никакъв проблем, Тери. Ще живееш. За нас това е огромен проблем. Да, ние сме построили цяло Нью-Орлеанско гробище, в което този сет отива на кино. And he's filming in Varna. А той снима във Варна. So we have to build a hospital and ship it to Varna. Трябва да построим болница и да я закараме във Варна. Because he's alive. Декор. The other expendables have to see him alive. И понеже е жив, другите трябва да го видят жив. Да. So we have to take the set back from Varna and ship it back here, so Arnold can look through the window to see Terry Crews. И заради това трябва да докараме отново декора от Варна до София, само за да може Арнолд да погледне през прозореца и да го види жив. And we have two days и това за два дни. Трябваше so да го решим за два дни. 64, 64 души, екип, строят. Друг construction team екип разглобява. No просто защото един от шефовете е казал, няма проблем, yeah. ще живееш. Малка промяна в сценария води до... Винаги съм знаел, че е много скъпо да си жив. <laughs> Обаче е много по-скъпо Арнолд Шварценегер да те види, че си жив. Е, това е наистина много скъпо да fair. Е, що просто някой не каза не? Why didn't someone just say no? <laughs> Uh, because it's Terry Crews asking yeah. the head of the acquisition. Защото е Тери Круз. Yes, it goes down и когато шефа каже да, по веригата надолу много бързо всички трябва да се съобразят. Майко ми, аз още не мога да си го представя това как се местят тия болници, тия неща, това как... Е, как, как се случат тия неща. Това, това е удара. Е, добре, са, някой път не ти ли идва до гуша от тия ами, огромни Анчев, звезди, съм, искат да са живи, искат да са умрели, искат да... That's a shit. I don't, get faced, yeah, I don't get phased anymore because I've seen so many things that you just have to вече съм видял толкова много, че знам, че нямам време да се паникьосвам, защото знам, че накрая или ще плачем, или ще смеем. Това са вариантите. Имаше още една сцена във филма. Младите are hanging, being tortured by Mel Gibson's people. Да, млади, младите, хората на Мел Гибсън измъчват а, младите. And this is a, in an abandoned hospital, so it's just the building itself. Това се случва в изоставена болница. And the director back there, Patrick Hughes, wants to see more scope. Режисьора иска да види по-широк. So да. we're on the seventh floor. And he says, let's go up to the 11th floor. Ние сме на седмия етаж, той казва да се качим so, на 11. The entire crew has to climb stairs with big equipment and techno cranes. Целият екип трябва да качи всичко на 4 етажа. Outside за да погледнем навън, за да виждаме по-широк. И когато правихме, вече монтирахме филма, And that was yeah. one scene that got removed. Тази сцена отпадна. So yeah. I remember uh, one of our guys, uh, his name is Bicheto. We call him the Bull. Bicheto? Yeah, he's a Bicheto is a hip hop artist. yes, famous, yeah. Обичам за... бичето. Всички обичаме бичето, да знаеш. He works for us as a grip. Там той работеше при нас като грип. Знам. Знам. But I remember seeing his face. You know him as a bicheto. Yeah, I know him as bicheto. I know him as the bull. I know him as... He was, he was a grip, actually. Mm. Yeah. Да. Uh, Познавам го много добре. health issues, but that's another thing. But, um, I remember him just climbing up the stairs. Помня как се качваше с тежестите. Да, на технокран. Не разбирам български, I understood the words he was saying. Но разбрах yeah. какво казва. Yeah. Uh, the words behind the pain. Yeah, the, yeah. Uh, I, I wouldn't repeat them no, no, in public. Това е... And he had a good way with words. Той беше добър. Е, добър с думите. С думите, да. Uh, това е... Тази снимка е невероятна. Това е unimaginable. Това е невероятна снимка. Дори когато съм бил по-малък, съм ги гледал тия хора. И ми е хрумвало, ей, представяш си заедно да видиш, да кажем, само Силвестър и Долф Лунгрент. И в един момент всичките заедно, не само всички заедно, а всички на българска земя заедно. А, е, Нещо, което е а, само по себе си е невероятно. Това изглежда като фотошопирана снимка. Честика. So като фотошоп. You can see that. Um, picture, and these are actual real action stars doing real stunts. Това са наистина истински And you звезди. can also see the Avengers movies, which are, И можеш да видиш филмите да, Also big от stars. мъстителя. Avengers на живата. but they're not never doing what we did here, and I don't think we can ever do that again because these guys were actually doing their own stunts Да. and running Разликата around е, with че real тези- explosions. Тези актьори правят сами каскадите си, участват в истински експлозии И това според мен вече няма да може да се прави. Срещу това да реагираш на зелен екран. В, в тази посока имам въпрос. А, до една пещера, деветашката, трябваше да гръмнете един мост в този филм. А, направихте го и след това построихте мост за, за държавата и го подарихте на държавата. Може ли да ми разкажеш малко повече относно тази ситуация? Там нямаше мост като цяло. Или никакъв метал, но не е имало никакъв мост. Построихме го. Това е във втората част. Взривихме го, построихме го с истински инженери и сега този мост се използва. Има много неща, които правим. Изграждаме инфраструктура, понякога поправяме пътища, защото защото ни трябват за снимките и после държавата ги използва. Когато една продукция дойде в една държава, тя започва да развива средата ам, в различни направления, инфраструктура. Има много ползи, които не са видими. Но рекламата, най- най-хубавото е рекламата за държавата, в която е сниман филма. Час и половина реклама за държавата. А, имам чувството, че разширяваш киноцентъра. Е, той почва да... Той почва да става цяла държава, не само 40 декара. So we just opened up a sister company in Greece. Отворихме дъщерна компания в Гърция it's actually closer to go to the seaside in Greece than to go to the seaside in Varna. Varna so, yeah. yeah so По-близо е да отидем до, до морето в Гърция, защото... One of the reasons we went to Greece is they offered a great rebate system, so това, което Гърция предлага е така наречената rebate система, в която когато имаш инвестиция, част от нея се връща при инвеститора, което го стимулира да я направи в твоята държава. Ами кажи на българите да го правят, да го имаме. България на кого точно трябва да кажа? Така, така ще ни вземат така ще ни вземат хора. I, I believe that's the way going to Има закон в България, но той не се спазва. А и сега има прави, имаме правителство uh, всеки ден ново. Така дойде министъра на туризма и ни попита какво да направя, за да подобри имиджа на България. и аз бях шокиран. Те имаха uh, проблем с точно този закон и поставиха една от големите компании в тежка ситуация. because they're they're invested in. So I think like okay, maybe don't defraud the biggest company in the world with one idea, or maybe buy a broom and clean the streets. That's another idea. There's two great ideas because when you come here off the plane, you see happy. That's the mm-hmm. first thing you see. Mm-hmm. Uh, after it's a restaurant, we know. Yeah. But then you see the, the customs and this anything but happy. Yeah. So in order to improve the image of the country, let's try and all together and not complain hey it's it's Vandakovic she's not cleaning the streets let's clean the streets ourselves трябва да... Казах му, че има два варианта да оправи имиджа на България. Един е да се държат професионално с една от големите компании, да направят така, че тя да получи своя рибей, другия е да почистим улиците. Например, нещо, което е важно. Трябва да се обединим и да работим заедно, за да го направим. Аз мога да обещая, че ние ще си свършим работата и действията ни ще говорят сами по себе си. But we do, we do need help from Но имаме нужда от подкрепа от правителството, от по-скоро колаборация, mm-hmm. самишленици, mm -hmm. за да се справим по-добре. Така че има го този закон с рибейта в България. Но не се спазва. Много. Добре е да се спазва. Тъй като в момента има такъв кейс, за който той говори. Добре, и сега в случая сега вие ще ходите до Гръцкото море. So you're visiting the Greek sea side now. Yes, of course. I mean, we're working Great. there. Yeah. Mm. yeah. <laughs> Това са Балканите, всичко е близо. За тия, тия огромни звезди. Как може българин да се озове горе да работи при теб? Uh, so we have Film Forge, which is our vocational training institute. Разкажи ми за Film Forge. Тук имаме Film Forge, което е нашия образователен, нашата образователна инициатива, нашето училище за кадри. And what we do is we offer courses there in technical Предлагаме курсове в различните департаменти на киното. Роб, грим, гриб, електричество, светлина. Двуседмичен интензивен курс. Um, После ти даваме работа, реална, като стажант на снимачна площадка. И след това ставаш част от нас, Особено ако си талантлив и се справяш. The, the reason some great films. The reason we do the two-week intensive course is to give you the language of filmmaking. Причината да правим двуседмичен интензивен курс е да ти дадем езика на киното, да те научим да говориш, което няма да можеш да научиш на в работна среда. So if a makeup artist asks for a number four brush and you give him a number five, you lose time with the actor учим те на езика, защото ако а, гри, а, гримьора ти каже дай ми четка номер 4, няма как да научиш на снимачната площадка. Там има напрежение, работи се трудно, бързо. But what we do with Film Forge is we take that very same makeup artist who's a professional in the industry, they got 14 years of experience. Но ние взимаме този професионалист и по време на Film Forge on a proper rate to teach students. Mm-hmm. Той обучава нашите ученици. They also see which students have have uh, potential. И тогава той открива кои ученици имат and потенциал. The head of department is teaching them. They'll notice which ones they like. So they're not teachers; they're industry professionals. Да, те не са учители, а са And they're giving професионалисти. you just the, the tools you need to work. И So ти they won't дават- teach you a lot of theory or why or philosophy. They'll teach you that this is the brush, this is how you apply it, this is how you do the Учат те cleanup, на практика. this is what the skin looks like under this makeup, that makeup. Така изглежда кожата под този And it's грим, all под geared другия. и е насочено към това да те научим наистина как да работиш пълноценно в работната среда, so, директно на снимачната площадка. Uh, forge е, да, и кува, изковавам. Това е нашата коваченица за кадри. Поставяме те в реална среда. The movie making process. So our courses combine, so grip and wardrobe and electric come together и е симулираме процеса на кинопроизводство, където грип, грим, осветление се събират заедно, за да направят сцена. И so това we, правят и нашите курсисти. Right Симулираме правенето на филми и след това ти даваме да правиш филм, след като завършиш курса. And that's, that's the kind of philosophy I have with, you know, I don't look at anyone's CV. Mm-hmm. Не гледам CV-та, препоръки, гледам как работят хората, ако работиш. Търся две качества, да си ентусиазиран и усърден. Ако ги имаш, всичко можеш да научиш с нас. Как мога да попаднем там обаче? How can we end up как избирате тия Just няколко човека? Записваме ли се? Отиваме на твоите вратари? Здравей, ами, може ли аз? Yeah, basically uh, filmforge.org is our website. The courses are listed and you just click on the one you like and you sign up. Записвате се за... Може да се запишете за курса. Uh, можете да спечелите и стипендия да. за него. There it is. Е, от тук кандидатите. Шорт филм? Short films? Yes, so we do um, what we call is called a proof of concept. Правим Proof of Concept, което е така подължен трейлер, който yeah. so доказва качествата на един филм, показва какъв ще бъде филма. Това е малко по-голямо от трейлер. If, if you have a, a producer with an idea for a movie, Имаш продуцент с идея за you филм, can come to us and Filmforge will produce it for you ние ще and help произвед... you sell it as a movie. произведем това доказателство, тази концепция и после ще се опитаме да я продадем като филм. So these, these are actually some of the older stuff that we had from, uh, Това са from някои before. от We had a, a lot of short films. по-старите Also, неща. we went into the festivals and stuff like that. Then we have a intro to film course, which is where a director like uh, Martin Campbell Мартин Кембъл, например, преподава интрото филм въведение в киното. Как да режисираш сцена. Да. Имаме една сцена и всички студенти правят своята интерпретация на тази сцена. Имаме основните технически курсове, които са различните департаменти в киното. Сега правим курс за каскади, каскадьорски. И координатора на следващия Хелбой, например, ще си избере а, каскадьори от нашия курс. Кое ти е любимото? Каскадьорството ли ти е любимото? Um, <laughs> всички ти харесвам, всички са ми деца и uh, всички курсове. Зависи от uh, учителя и учениците. The students have such a great experience with him because he's just such a good person. Yeah. Uh, and he's a good teacher. And, and so... Краси е страхотен учител и с него децата, младите хора обожават да работят. А кое от процесът ти е любимото на теб? Има хора, които ами, държат е най-много на осветлението, други държат най-много е на, на каскадьорите. Стата, кое е любимото ти в в този бизнес на тебе? So, my, my job is kind of to push the boulder uphill. Аз трябва да бутам камъка нагоре по хълма. Трябва да бутам камъните нагоре. Това са моите проекти. And one of them gets greenlit, and then I hand it over to the director, and then let them run with it, and then be there on the other side to pick up the pieces. Не всеки ще стане, но един ще стигне горе до върха на хълма. So I guess like I'm a serial entrepreneur. I bring Awesome. together. Предприемач. Събирам неща, сглобявам пъзели картинки. So my favorite part of it is the creation of it, любимата ми част е създаването. And the other favorite part of mine is post-production, where you see, see what happens. Постпродукцията, да видя как, как, какво се случва. And you try and improve it. But sometimes you end up just polishing a turd. И да се опитаме да го подобрим. Но понякога се опитваш да направиш, да, от нищо нещо. А, добре. Като между другото, тук са идвали и а, изпълнители да снимат, певци. Джеси Джей е идвала да снима, доколкото знам. Не само актьори. Джеси Джей, Дуа Липе, Асап Роки. Дуа Лип, Асап Роки. И last year we did a concert with 50 Cent. 50 Cent. Fashion Road. А той ми се обади, има, аз имах работа. Аз бех във Варна, имах концерт. Да, да. натъжи ли се? Беше ли тъжен, че не можах? Очакваше те през цялото време. Да. So yeah, that's his thing. Къде е това? На кой сет е? На uh, Нью Йорк. Which set? This is the Roman set. The Roman set. So this year we're doing... No, no, no, 50 uh, Cent. Той къде беше? Неговият концерт. Римския сет. Yeah. А, аз имах концерт в а, киноцентъра преди два месеца. На кое беше? На Нью Йорк. I think he was in a New York set. No, that that was the um, Roman set, but this no, 50, year. No, 50. Me, I have oh, concert were, there. You have a concert. In, yeah, in the in, in the Christmas market. No. на, там на улицата мисля, че бяхме. На улицата, бяхме, да. Вона, коледния щеше да е по-хубава на коледния базар. А, Еми, добре, сега не, не съм искал да го натъжавам. Да, молец се. Не съм искал да го натъжавам. Да, молец, това съм молец да. на, на... Това е на... На кое е всъщност това? На... This is the Fashion, fashion Forge. Това е Fashion Forge. Yeah, oh, Fashion Forge, yeah. Кажи ми, разкажи ми за Fashion Forge. Tell yeah. a little bit about Fashion Forge so, or the future plans. We're doing да. another show in, in New York this year actually, called Fashion Forge New York. Този път, ще... миналата година беше... No, our New York. Във вашия Нью Йорк. Нью Йорк, София. Нью Йорк, София. Да, преди беше Fashion Forge в Рим, сега ще е Fashion Forge в Нью Йорк. You know, there's a, there's a Paris in Louisiana. Има да. Париж в щата Луизиана. It's nowhere close, but anyway. Uh, so we have our New York, we're doing Fashion Forge in New York. We're going to bring a big artist, I don't know who yet. А ще дойде, да? Тук съобщавам голяма новина, he will come. Okay. Yes, okay. great. He's available. Great. Okay. Um, cool. Това е и новина, която това е новина, съобщаваме, да, да. Че, ще се повтори в същия мащаб, може и доста по-сериозно да бъде. Ще Има отново звезда от такъв ранг. Да. Още не можем да издадем коя. Е, няма, аз няма ще да казвам. Първи. Няма да казвам. Аз няма да казвам, че ще дойда. Okay. Това си е тайна. Keep it a secret that he's the star. Yeah, please. Yeah, е, no. Никога. Ако ме чуете, аз, аз да кажа no. hear me say that? No. Only never. podcast people will know. No. Only да, like six само няколко. okay. а, защо го започнахте това в Fashion Forge? Film, film Forge? Fashion Forge. Fashion Forge. Um, защо What Fashion the Forge? The Film Forge е ясно. Film Forge is clear. Да, so, I wish I could take credit for every good idea, but it wasn't mine. Иска ми се всяка идея да е била моя, всяка добра, но не е така. Uh, who actually, um, Пьотър Ризов. Worked in the wardrobe department работеше в гардероба. И той разбра, че ние диктуваме тенденциите в киното. Видя как се произвеждат костюми специално за един филм. Mm-hmm. Когато видиш своя любим актьор да се обрича по един начин, след това това се копира и в модната индустрия. And that becomes released into the world of fashion. И така навлиза сред хората, като тренд. But in movies, costumes are created one time. Но в киното костюмите се създават за един, един път. Hunger Games, right? Като игри на глада. They have such intricate costumes and And, but they're made for just that movie and then they're gone. Тези костюми са направени само за този филм и след това са неизползваеми. But sometimes they get inspire designers and that becomes the trend for the next year. Но пък те вдъхновяват дизайнери и те превръщат този костюм в модна тенденция. And so the idea with Fashion Forge is to take the designers of the movie industry and bring them together. <laughs> така взимаме дизайнерите от индустрията и ги представяме на хората, които могат да купят техните неща. No да, никой няма да отиде да гледа модно But people will come to see 50 Cent. ревю, но хората ще искат да гледат 50 Cent. So having that these models and designers walk in front of a major artist like that И да ги съберем с един такъв attract артист, the, the eyes of the world. привлича погледа на всички хора. So in the 50 Cent concert, we would have the concert happening, but then we had four podiums, По време на концерта, and the models would go on with the design on the podium. Докато 50 Cent беше на сцената, имахме 4 подиума с модели, които представяха облеклата на именно тези млади дизайнери. Този път ще бъде малко различно и концерта ще бъде вплетен в модното дефиле и в модното шоу. Тук Тук издаваме още нещо. Преди това ще направим едно мини реалити шоу, което ще изберем моделите. И топ 10-те модела ще могат да бъдат на сцената с тази звезда. Ще снимате реалити, ще го излучвате ли? Как ще Филм дат реалити, Къде? Къде ще го гледаме това нещо? Uh, ще се излучим по Paramount Plus. български ли са моделите? Българ, Worldwide. Yeah, so we have we've already done casting with models от цял свят. Направили сме и локален кастинг. Търсим различни модели, не типично класическите модели. Да, не се водим от този стандарт от, от, утвърдения за красота, по-скоро искаме различни типажи, персонажи, интересни Мъже, жени, джендър, как? Only female, female, gender. Everything. Everything. Everything. Yeah, no problems. Messed up, yeah. yeah. yeah. I wish you luck with this. Thank you. Thank you. Това е наистина много хубаво. Uh, It's really good. It's a really good idea. Е, гати, гледай хората какво правят. Имате ли техника за реалите? да ви отдавам нещо, ако трябва. That, give you something for your reality? Yeah, help in some way. Sure. Okay. Yeah. okay. You want to be a guest? a guest on the, Where? on the show. What should I do? Искаш ли да бъдеш нас гост на... Just, just do what's natural. Judge people. Just, ще, ще, бъдеш, ще те направим, ще бъдеш гост съдия не, в реалитето. Не, аз правя други неща с моделите. Доста I'm doing other things with yeah. models. Yeah. Oh, yeah? доста по-natural. What are you doing? Uh, по-natural, more natural. Just watching. Не watching it. Не, no, no, I family don't. Не okay. Saturday. No. Ма, жена ми ще поводее, не дей. Няма. Няма да дойде. Мога да съм рънър. <laughs> Теш кабелче, ако има нещо на места. yeah. Бичето, той е, was... беше рапър, ето, беше при yeah. вас. Аз бях, аз съм рапър, ето, мога да продължа в yeah. Have you rapped with Бичето yet? Но no. аз съм след него, той е преди мен. Ами, have you seen his Ice Bucket Challenge? Не. Видиш, видял ли си неговия челлендж? да, леден от такъв. It wasn't ice. Не беше лед. А какво беше? What was it? А, е. Uh, you gotta check it out. Oh, no, yeah, I saw that. Uh, Сети ли се? Само бичето, брат, мога да измисли. сигурно е, е кофа с лайна. <laughs> Кофа с лайна ли си изля на главата? Еми да, какво ще стане? Бичето е ненормален. Ей, за шери айде. Ей, за шери айде. ненормален е бичето. А, можеш ли да ми разкажеш малко повече за контактите с а, тия звездите, като идват всичките ли контактуват с теб или те си седат там при режисьорите и не стигат до ами теб някой от тях? secluded, like alone, or they spend time with you? It depends. You They're all different people. Интересно ми е какви хора са. Например, що за човек е... Меган Фокс беше при нас. Да, що за човек е Меган Фокс, която дойде с uh, мъжа си... с MGM, с... Uh, uh, не бе. Uh, Machine Gun Kelly. Да, с Machine Gun Kelly. Какви хора са те? Как се държат? Are, are they officially access at this point? Or? No, they're not access. No, okay. I'm not sure. No. Yeah, not they sure. are still together. There's rumors, yeah. Uh, I actually ended up cooking for Megan. I was her personal chef. But you're chef? Аз си готвих вечерята, така че. Какъв е проблема? We did two movies with Megan. One was Till Death and we just did Subservience. Направихме два филма с нея, Till Death и Subservience с какво yeah. означава нещо като събсърби? Събсърбианс, събсърби. Хора, които са от Сърбия, но почти. <laughs> Събсърбиан, yeah. yeah they're, they're not as good. Yeah. <laughs> Um, да. so... Кой е жената в тази снимка? <laughs> Харесвам го много. Аз съм етапа, много го харесвам и, се оказа много добър рапър. Много добър рапър. Не, не, наистина, оказа се много добър рапър. Дис на Eminem. Apparently Той човек дисне... rapper he dissed Eminem, which is yes. That's crazy shit. Yeah, Eminem никой, никой не дисва Eminem. Few, because uh, Eminem is against the mumble rap. Да, Eminem е против mumble rap, тия, които мънкат. Остарява. Uh, he's old. Yeah. <laughs> Дори не съм си мислил, че е тук ще седим и ще хейтиме по Eminem. Не, че ще го хейтим, ще го обсъждаме. Никога не съм си мислил, че ще го обсъждаме. Но, да, що за хора са? Какво изготви на нея? What did you cook for her? Um, so she has a nutritionist in the States uh, who sent her Тя си има нутриционист в САЩ, който изпраща списък с неща, които може и не може да яде. And until death, um, she had an assistant and the assistant brought the sister as a chef, but the sister wanted to be on camera. She didn't want to be a chef. Асистент, тя дойде с асистент, докара си готвач, който пък не искаше да й готви, искаше да бъде пред камерата. So I asked for my, my help in cooking, and I soon realized that the chef didn't know how to cook at all. Тогава разбрах, че нейният готвач изобщо не може да готви. So on the first movie, I would cook for the chef, and the chef would present the food to Megan. В първия филм аз готвех за готвача, а той го представяше се едно And го е изготвил той. One day, it was a Sunday, I woke up to 50 texts and 20 messages. В неделя се събудих един ден и because I was получих shooting on location. 50 съобщения. And Megan asked the chef for the same milkshake that she had the other day on Thursday. И тя иска същото от него. Специален шейк за кожата й. И тя му казва да направи същия шейк. <laughs> Аз съм спял. Огромна драма. Той се е опитал да се свържи с мен, за да го направи. И тя е разбрала истината, че той не може. So then I was like revealed <laughs> И тогава being- се being a разкри. chef. Да. So, so then the next movie, Subservience, Megan says, "Oh, I'll just use the same chef from last time." И в следващия филм поиска а, да го отвя. Тя не знае ли, че so, ти си собственик, не шеф. She, ти си шеф know, на български язик. You are the chef. No, like yeah, of course. Uh, at the time she didn't, but then she discovered from the second movie that, yeah. Тя yeah, открива, че нейният готвач е собственика на киноцентъра. Then she realized that her chef is the owner of the... But, you know, you just do what you have to do to make a movie. Ето за това казвам, че трябва да правиш каквото трябва, за да стане филма. Си казал преди цял филм yeah. не е разбрала, so, че ти си собственик на това, което... half the movie she figured it out after half the movie, until death. And then next movie I, I cooked her. Значи ти не отиваш при тия хора като типичен българин да им кажеш, виж какво това е You're going to those guys and you're like, check, check this out, this is all mine. Да, не го правиш, това е мое. Тук си имам Рим. The, Ето, I No, own I, right I, here. I don't have time for that. Е, Нямам време за да се Дори не фукам им се пред тях. представяш, че си собственик. Това е страхотно. Но ме ми харесва това Don't step поведение. heavy as an owner. Yeah. No, no. With that Just do your job. confidence. Just do your job, do- yeah. Просто трябва да си вършим работа. Значи никога не трябва българин да става собственик на това нещо, защото той е веднага така ще ходи. Не върши е. на България, викам на много на Да, мое. Е. I'm Bulgarian, I have a passport. Аз се чувствам българин вече, имам си паспорт. Така, да, че... вече имаш български паспорт. Do you really have a Bulgarian Yes, passport? yeah. I applied for citizenship in 2015. да, кандидатствах за гражданство и вече съм гражданин на България. I'd been here since 2011, so Ама харесва Тук ли съм ти или е 12 добър години. бизнес Do you тук? like it or it's just about the business? yeah. No, I do like it. I I remember actually uh, Не, харесва ми наистина. when I was first came here. I I kept going twice a year back to the states for various business things. Първо, I когато always дойдох, felt like I was going home, and then one day on the plane, I felt like I was leaving home. А, да. Тогава се прибирах за два пъти в годината и си мислех, че се прибирам вкъщи, докато един път не се качих на самолета към България и си казах, ха, сега се прибирам вкъщи. It was an interesting shift mentally of like, I'm leaving home and I thought, why, why do I feel different today? And it was when I started leaving Sofia and looking at more of the country and seeing, you know, the nature and the beauty and going to the seaside mm-hmm. and starting to appreciate what this country has to offer. Това е много интересен процес при мен, мисловен, който се получи, защото аз видях и красотата, може би това повлияе и виждам природата, морето, планините. I mean, there's, I think, 134 natural springs, mineral springs, yes. 134 минерални извора имате. And, and rivers and forests и реки, and гори. Nature. Направо and, прекрасно място. Like Plovdiv, which is completely different from Sofia. It's и един град като Пловдив, красив, различен от София. The architecture. There's just so many cool things here, so... Има страхотни неща. И започнах да оценявам България и така я почувствах като дом. Европа е най-стария континент. А пък, пък Пловдив е най-стария град в е стария континент. Uh, yeah. oldest And there's also uh, Всичко почва от там. От тук, от България почва всичко. Everything starts here. from everything starts. Bulgaria. here. There's this place called Mali Tsarigrad, Yeah. little Constantinople, which was a basilica, and Малкия a cathedral, and Константин. a, Everything. it's just Катедралата с the history of the world that was uncovered there. Да. You know. цялата история на човечеството. Открито. Там. Така е, всичко тръгва от тук. Между другото, а, има ли а, актьори, които много се впечатляват от България и е имат желание да остават нали, тук и да кажат, не, не знаех, че това е толкова хубаво място и да... Някой ти го е споделял на теб? Yeah, um, Джейми Батлер. Да, да. На почивка дойде тук. Чух, че Мел Гибсън иска да снима филм за българския цар Калуян. Или Мел за някой... Мел Гибсън Yeah, so. как, как е стигнал той до това нещо? Очевидно от престоя си в България някак е разбрал за това. А, ваша идея е? Yeah. Yeah. Well, we Искахме да го накараме да uh, режисира. Той правеше филм за викинги Берзеркър. So he, he chose that project, but и избра другия проект. But we, we want Искаме той да режисира този филм за цар Калуян, не да... И според мен това ще е много хубаво. Аз нямам търпение да видя такова е, нещо. Е. Yeah, не знам дали има... Свет... Няма холивудски филм и такъв, от такъв ранг а, филм за нещо свързано с България. Мисля, I, че няма. Yeah, there is no movie of such caliber that talks about Bulgarian history. И, yeah. А, а пак, деци, си, говорихме преди малко и е, една от най-старите нации сме. И, и сигурно можем да подадем малко so на киноиндустрията за нещо различно. Yes, Въпросът е, че не знам, ние българите не обичаме да ни се променя историята, само за да бъде хубаво заснета за киното. Like не знам it, как ще го приемат. The cinema, the да. The и не знам дали ще приемат, че може да се промени малко историята на царка Царкаляни, Балдинова, такой. Не знам. Аз лично съм много развълнуван, но аз съм по-комерциален тип човек. I'm a commercial type of guy and, uh, и мен ми харесва идеята. it's, да. all, it's all the execution. I mean, it's Става въпрос за изпълнението. Well. Ако разкажеш добре историята, независимо дали е съвременна или историческа, Saving Private Ryan, Schindler's List, спасяването на Редни краен списъка на Шиндлер. Това са добре разказани истории. Искам да видя такова нещо. намерете друг, ако не искаме Мел Гибсън. If he doesn't want, find another one to direct. Окей. Дил? Дил. Окей. <laughs> <laughs> Не, защото наистина това... start in five weeks? Ще започваме след 5 седмици. Окей, свободен съм. He's free. okay, free. good. No, no, no problem. <laughs> ми, това, ми е, това са ми интересни тия неща. Освен а, Бътлър и освен Мел Гибсън, предполагам, че и, а, си, а, <clears throat> и Силвестър Сталон, предполагам, че и на него му харесва тук. Доста идва. Идва доста пъти. he loves it and he loves complaining about it. Обича, обича България. Оплаква се обаче също така. Но... А той не е отиде ли на фестивала на Канс български танкове? Didn't he go to the Cannes Festival. Festival with what? With, with a Bulgarian tank. tank. Yeah, yes. Uh, it was a German tank. I was a German tank. Yeah. That was the second time German tanks came across. Yeah. Това беше втория път, когато влязоха във Франция немски танкове. Ама то път е било по-страшно, защото... This time it was scarier. Всички тия. Еми, да, това е, това, е, това е дето е нещото. Аз съм огромен кетч фен. Про-рестлинг фен. Huge pro-wrestling like Oh, so WW. As you can see. oh, nice. fan. And this is a real one. So Fight. try it. This is the real so one. we had uh, Michael Bisbane here recently Имахме Майкъл Кул. Бисбейн. Да, ма, Бисбейн. м, той не само той. Аз пит, искам. on Red И, Sonja. има It's хора. Джон This is cool. I can play with it all day. John Cena. John Cena. John Cena's uh, belt. а, фото видим. А, бих се с него тук на ескотека и го взех. Да, съм, аз съм шампион. Uh, да, бе, бих го. Не, истински, истински. Истински. Е. като тук, в, тук са идвали и кечисти в България. Pro wrestlers in Можеш ли... а, Stone Cold Steve Austin, Stone Cold Steve Austin. Yeah, exactly. The Rock, The Дуейн Rock, yeah. Джонсън. Dwayne Yeah. Johnson. Е, ето за тия хора ми Those разкажи people, tell me a две little bit приказки. about them if, if, if you А, can. ако знае, ако If имаш... you know, if you have. Yeah, Ако well, имаш the, нещо the за Rock тях. wasn't here. He did the Hercules in Hungary. In we, Hungary? we did it. We did our, our Hungary Hercules. Скалата снима в Унгария. Was he hungry there? Yes, but he still remained here, Romania. Да. He ate some turkey, some Ah, chili. Uh, не ме интересува. Ако не е идва в България, не ме интересува. If he, if he wasn't here in Bulgaria, I don't care about yeah, yeah, exactly. uh, right. Но But, uh, Stone Cold беше тук. Steve Austin. Steve Austin. Yes. Expendables. Expendables, yeah. Искам ако някой път дойде такива кичисти, просто някой да се свържи от вас с мен. Uh, искам, само, yeah. искам, yeah. не, искам yeah. да се кача горе, само да ги видя от някъде. Не е нужно да контактувам с тях. Искам само е така да ги кажа, усти, вости, нали? Моя любимец е един от... Е, те са там от това поколение, имам 3-4. Ледения, скалата, гробария, нали? Нормално. The Undertaker, the mm-hmm. Stone Cold Steve Austin. Е, бил ли си някога на про-рестлинг ивент? Have you ever been to a pro-wrestling event? Yeah, when I was growing up, I was into it. Uh, I'm Hulk Hogan now. and stuff. Да, да, разбира се, когато пораствах, съм гледал и Хълк Хоган на живо. Who are the two twins? The... И двамата близнаци uh, the Kelly twins or whatever they're. Oh yeah, do you remember the twins? Yeah, yeah the twins. Bella twins. Bella twins, yeah. Damn. Yeah, but that was. Не нормален, то не нормален. някой път, ако дойдат да ме извикаш. исках да те питам, ти комуникирал ли си с него? Не много, не. Hello, that was a... Просто на здраве. <laughs> Yeah. Не сме имали големи дълги да, разговори с него. Ти неща сме любопитни. Тия хора искам някой път да комуникирам с тях или пък даже... So не, по-скоро не. Да не ги комуникирам. Само да ги видя. Имам респект, изпитвам. I have that respect. Yeah. Не мога, искам само да ги видя. Uh, исках да те питам за, за, за, кой е, жанр ти е от любимите. Тук снимате много трилъри. Um, Thrillers. Екшен. You are filming thrillers. Yeah, I think just movies movies that connect emotionally. I don't care what type of genre it is. As long Филми, Oh, I които like you. правят връзка as long as there's емоционална emotion to с... it, uh, Там, it където grabs има you by the емоция. throat, you know. Yeah. които те хващат за гърлото. Any movie that uh, makes me cry, I love. Всеки филм, който ме разплаква, обожавам го. Кое е Inside Out, Inside Out? Up. Animation? Up. Really good. Those are Up. great movies. Yeah, great movies. Yeah, I don't care about the genre, да. И, и интересно ми е дали си има такава специфика по жанровете. Is there some specifics about genres? например, за екшена е много важно да бъде заснет добре боя. И, в, хорор мувите, в хорор филмите, например, музиката е много важна. Really... Осветлението е много важно. Може Можеш ли да ми кажеш така един-два жанра. Кое според теб е ключа в тия жанра? The key, for example, so, for when you mention a horror, the uh-huh. key in a horror is don't show the shark. В, в, в ужасите ключето се крие там, не показва акулата. That's from Jaws. Това е от челюст. Те показват акулата само в края на филма. Uh, Ужасът става в главата ти, а не в това, което виждаш. Това са добрите ужаси. Когато чувстваш чудовище, когато видиш чудовището, да, филма свършва. Yeah. So action, for example, uh, you have to look at action as a character as well. При екшените трябва да мислиш за самия екшен като за герой. The audience care about the character and then you put them in the worst type of situation. Да, трябва да накараш хората да ги грижа за, за персонажа и след това да го поставиш самия персонаж в тежка ситуация. And then you get really close into their face and see their reactions. И след това трябва да видиш реакцията So им. the best scene I think on action is is in Indiana Jones Raiders of the Last Ark, Най-великата сцена за мен е в Harrison Индиана Ford. Джонс, and he's it, uh, he's getting beat up on a truck, когато го бият and на the road's камиона beneath him. Да. и And- пътя and е it's really под него. close, and you can see every punch, the reaction that he has, And that's what made that scene work. Това е близък план, в който виждаш всеки един удар върху лицето му и живяваш всичко заедно с него. So the closest, closer you get your characters to the action, the more it works. Колкото по-близо е до екшена, толкова по-добре работи. Когато so героят е... Each genre has a rule to follow and if you follow да, разбира се. Deliver всеки жанр си има такива правила и трябва да внимаваш за тях и ако ги следваш. А писането на сценари има ли такива темплейти? How about writing a script? Do you have templates there? Uh, chat GP <laughs> That's a good joke. Саут Парк. Препоръчвам нови епизод на Саут Парк на всички. Да. има, ли, има ли такива темплети наистина? За, примерно започва се, започва се някак, отива се, идват лошите. Има ли такъв? Chase the Cat или какъв беше Cat? Нещо. Yeah, traditional way is, is three acts. Имаш три основни действия. Първо трябва да се случи случка, инцидент, после правилата. Във, второто действие поставяш препятствията пред героя. Трето действие той разрешава проблема когато си, е, да. той в третото действие е, представя това, което е научил в първите две и тогава в третото действие даже правиш още един проблем. So това е традиционният начин да разкажеш история. После всяка сцена можеш самата нея да я разделиш на три действия. But then you can also do uh, what you call a genre twist, or you mix things up. След това можеш да раз... like разместиш нещата. A, a, a story which starts as one story Dusk Till Dawn ends up as a completely different story. Като в От здраж до зори, където започва като един филм, а свършва като съвсем друг жанр. So they say, know the rules and break them. <laughs> Така че казват, познавай правилата, но и ги нарушавай. Ти ги познаваш добре правилата. You know the rules well. Оскарите гледали ги? Did you see the Oscars? I did, yeah. Да, гледах. Има ли правила, деца нарушени? Are there rules that were violated there? I, look, the Oscars is a very hot topic. Ако не искаш, yeah. няма. Това е много гореща тема. I mean, no, no, it's, it's okay to talk Просто about ти си единствения единственият човек, който от Холивуд, който виждам... и, и човек, който е свързан доста с холивудски, с Оскари и неща. А, и смятам, че имаш някакво мнение и мнението ти би било релевантно. Yeah, so there's, there's making movies for the commercial audience and there's making movies for Oscars. Правят се филми за публиката да. и се правят филми за Оскари. The Academy is a very small percentage of the movie watching public. Академията е много малък процент. And that's probably what upset everyone this year is like Nobody agreed with which movies won the Oscar. Може би това на малко ядоса хората, че този път те не са съгласни непременно с uh, журито с Академията. But to get an Oscar is a very heavy political campaign. Но да вземеш Оскар, това безусловно е и сериозна политическа кампания. And it's becoming more and more obvious in how it's getting done. Става все по-очевидно как се случва because the academy is a very small select group of individuals. They get the screeners. Тази избрана група. but now it's links online. Академията, тя прави цялата система. And filmmakers have to lobby them to pick their и така трябва да имаш и лоби, защото трябва да грабнеш вниманието на тези хора. You can look at the same system here with our National Film Center, Right? Mm. other filmmakers. Нещата са подобни и в България. And then they switch every years. Има кинаджи, които дават награди на други кинаджи, после сменят местата си и връщат същата услуга на... Това е газолизане. That's like... Um, ass kissing. Ass kissing, yeah. yeah. Ass licking. Ass licking, yeah. Something, yeah. Something. But yeah, that's what the Oscars is. It's a whole campaign to get your movie awarded a statue. Така че, за да получиш статуетката, трети трябва силна кампания. Никога не ме е интересувала тази церемония толкова много и процеса. Uh, Спомням си, че баща ми отиде веднъж и стоял 4 часа за шоу, което продължава 30 минути. Но това е една малка група хора, които си разменят награди. Ако ти харесва филма, ще кажеш страхотно, страхотна церемония. Ако филми, които не ти харесват, градната статуетки, няма да ти хареса и церемония. Добре, при това положение Оскарите, е, това е нещо Локално? Защо ни го дават на всички по телевизията? <laughs> не знам. Нямам представа. Да си го излъчват за тях си един стрим, да си пуснат в YouTube. стрим в YouTube и да си го гледат. Why don't we turn off the TV? Да, защо не изключим и телевизора? защо, се... option. You don't like it, turn it off. Което е интересно, е, казвайки го, че ако не го харесваме да го изключваме. последните три години Оскарите имат много, много, много ниска рейтинг, like нисък рейтинг. Really mm-hmm. Да, те казват, ей, сега е най-висок, най ни рейтинг, но с малкия шрифт пише от последните три години. It seems, It seems like every year the Oscars is apologizing for the mistakes they made. Всяка, всяка година Оскарите се извиняват за грешките, които допускат. So it just seems like always, you know, poor, poor us. Yeah. I don't know. Не Колко са изглежда важните добре. за вашата How индустрия? important are they for your industry? Are Not they- important at all. Изобщо не са важни. I mean, they're important for the filmmaker. Джеки Чан е вабе. Jackie Jackie Chan Chan was was- crying on that stage. Yeah. <laughs> <laughs> Ти викаш, it's not And you're important. saying it's not important. No, it, really, for our industry, it's the important part is how many people watch it. За нашата индустрия е важно колко хора гледат филма. Понякога филмите с Оскари не се гледат. Аз, аз знам как да се... Как, как да го оправят. I know how you can fix that. Да. Mm-hmm. Просто няма да се гледат никога Оскарите, ако в тях не участват Крис Рок и Уил Смит. И Уил Смит. Никога няма. <laughs> Просто трябва всяка година Крис Рок да води и Уил Смит да участва. Yeah. Every, year. every year. If it was a PR stunt. Yeah. Ако е било PR Ти как мислиш? Ти си, ти си гледал, no, ти си гледал много... Ти си гледал много, как се yeah. казват тия каскадьори. Yeah. То удар, каскадьорски удар ли беше или беше удар? Защото аз съм гледал много про реслинг. И това също ми приличаше. Looked real, yeah, looked real to me too. Only uh, Chris Rock knows if it was real. Само Крис Рок знае. Ще трябва доста да го играе. Той сега има стендъп комеди, в което продължава да се базика с Уил Смит и вече на много по-тежко ниво. Защото, го, защото вече хората го подкрепят. Yeah, because people are now supporting Chris Rock. And yeah. now in his stand-up comedy show, he's still laughing at Will Smith and making some inappropriate jokes. Mm-hmm. Ако някой обиди твоето съпруга, ти какво ще направиш? If someone insults your wife or your beloved ones, what will you do? И то на Оскарите. I'll try not to slap them. Се опитам да не го шамаря. Поне не публично. yeah, Start <laughs> breathing. yeah, breathe. Yeah, exactly. И започваме да дишаме, да. Probably get slapped later at home, right? <laughs> or not slapped. Да. <laughs> Може да кажем, че на Уил Смит му трябва малко йога. Uh, we can say that Will Smith needs some yoga. Uh, I, I think he does yoga. А Мисля, че даже прави йога. Грешно я прави. Не мисля, че йогата те прави по-добър от някой. Йогата те прави по-добър от това, което си бил преди. А, с йогата ходил ли си в Тайланд, в Индонезия и прочи. No, not yet, no. Запознавал ли си се с йогита? Знам, че ги викаш тук. Have you met who? yogis. Uh, yogis Sri Sri Ravi Shankar. Yes. Uh-huh. He was here, actually at our studio. He did a talk. Рави Сри Шанкар беше тук. Получих имейл тогава. I received an email. Да, тогава yeah. за него. Yeah, he's pretty cool guy. Pretty cool, pretty cool. Много е готин. Гледам йоги, uh, не си сега, сега, The Bad, как беше, забрах името. А, беше при Джо Роган, го гледах. I... Бе Йога Гай Джо Роган. Джо Роган с подкаст. той, е, той прави всичко започват. It's all about the soil. Mm-hmm. беше... Oh, Sadhguru. да. Yeah, he's great. Невероятен. Да, невероятен. Yeah. Невероятен. Incredible. Yeah. Incredible, yeah. He's so smart. Да, yeah. били го извикал нали, тук. Would you invite him in Bulgaria? With pleasure. I think he's got a foundation here. С удоволствие мисля, че той има фундация. Uh, on the 24th of March, they're doing one of his talks, but he's not coming out. И на 24 май неговата фундация прави тук в България събитие, но той е- мисля, че няма да бъде гост. called Inner Engineering. Нарича се вътрешно инженерство, inner engineering. Yeah, he's, he's got a great thing about uh, loving someone. If you love someone and they betray you, Има едно вярване, че ако го обичаш някой и те предадат и се, и се ядосаш, тогава не го обичаш наистина. Ако наистина обичаш, кой някой те предаде, тогава ще, ще си окей, okay, защото правят това, което искат. К- кажи ми какво следва сега. Има, има ли някакъв скеджуал за филми, за сериали, за so какво, какво следва? The Next Hellboy? Uh, the Next Hellboy. Значи, само искам да кажа, че във всички uh, филми до сега в киноцентър, където са участвали български актьори. Всичките ми приятели ги убихте, да му се не mm-hmm. знае. Like да, times, yeah. да. Times. В последния Хелбой убиха Ники Станоев, един мой приятел. Хелбой Ники Станоев, И сега ходи мъртъв по улицата. Undead. He's a dead man walking. Всеки, Kenny. Kenny, yeah. Kenny. yeah. А, така че поне няма да участвам в следващата част. Умрява е вече. Тъй като той не е като Тери Круз да каже, аз па не искам да умирам. Местете болиците. Yeah, yeah. yeah. сега в новия Хелбой истина ли е? Разбрах, че но в първата първата серия на, на новия Хелбой, който беше тук в България. The Perlman one. Да. А, актьора е надебелял. The actor got Фатер. Yeah. Хелбой е надебелял по време на снимките process, и, и са му оправили постоянно so костюма. The, the suit. the suit. Are you, are you talking about the first Hellboy that the Ron Perlman one or the one with David Harbour here? P- uh, David Harbour here. Yeah. Actually, not really accurate, but uh, he wanted to work out before. Uh-huh and get a trainer. And uh, one of the producers said, actually, it would be better to have you a little bigger. Искаше да му намерим треньор, за да, да, за да изглежда по-едър. So he was very happy because he got to eat whatever he wanted. Така започна да яде всичко, което си поиска, за да не ядрее малко за ролята. Тук в този филм има една про-рестлинг сцена където той открива, че неговия приятел се е превърнал в вампир. Като го видях този, който се превърна в прилеп или вампир, умрях от страх. Мъж на 30 години. Да. И като... И вика, как го направиха така? Много страшно го бяха направили. Много, много страшно го бяхте направили. Визуалните ефекти. Това са хората, които, благодарение на които направихме това и се справихме с него. Хайде да говорим за визуалните ефекти. Имате горе огромен басейн. Mm-hmm. Имате огромна зелен, а, то това е хале, не знам как ще го Green screen, Green арена. Yeah. Колко са важни в днешното кино видеоефектите в това? So most directors will come and tell you that they want to shoot everything in camera. Повечето режисьори ще дойдат и ще кажат, че искат да снимат всичко с камера. И после в постпродукцията искат от нас да заменим всичко с визуални То снимането вече е нещо като демо за визуал effects. Филминг е просто like a demo for the visual. Yeah, the best visual effects are the ones you Най-добрите специални ефекти са тези, които не забелязваш, че ги има. So, for example, uh, Hellboy, you know it's a big visual effects movie, but when you look at a Uh, was the uh, Expendables, there's 900 shots there, which are visual effects as well. Да, в, uh, да. в филмите, за които говорим, имат страшно много ефекти. Например, за да разшириш бекграунда, за да стане много по-голямо като мащаб. Тогава използваш. Много хора отговарят за това, отнема много време и усилия. Просто обърнете внимание на кредитите след филма, на надписите. Те видите стотици хора, които работят над един филм. И специално при ефектите също огромен брой хора. And uh, a lot of the artists that have come through there are now ние имаме една от най-старите компании за визуални ефекти и много от хората, които са преминали през нея, в момента работят и за най-големите студия в целия свят. And if you watch some of the Marvel films, uh-huh. you'll be surprised as how, how many Bulgarian names come up. Да, вижте филмите на Марвел и ще видите колко български имена има в надписите. Кажи ми за басейна. Това е синема басейн, синема пул. Yeah. Е. Това е най-големия в Европа ли е, Балканите или? Е. Yeah, so I like to swim. Защо го направихте? Да, <laughs> да, да. You like to swim yeah. and do yoga yeah, around exactly. the pool. so, no, uh, that... си един ден влизаш и вътре застанал шефа. that, that pool uh, Can is imagine the boss. for underwater. Position. <laughs> It's mainly for underwater filming. It's Направена actually- за снимане deep it под is? вода. Колко е дълбоко? Колко Six е? meters. 6 метра. Yeah, and uh, the last movie uh, with Disney is called Young Women in the Sea. В последния филм на Дисни, Младите жени и морето, It was a story about a woman that swam across the English Channel. Е, това е за жена, която преплува канала. Там, uh, канал Да. Англия, Франция. Да. Yeah. Забравихме. So that was uh, 1926 and because she broke all the records, including the men, they used her case to allow women to vote in the States. Тя тогава бие дори мъжките постижения в своето преплуване и тогава използват нейния случай, за да разрешат на жените да гласуват. Преди това те дори не, са могли да участват в спортове, камо ли да гласуват. И филма е за тази дата. that, that so we filmed part in the pool and part of it was in Varna where they went 10 miles Да, снимахме тук и във Варна. Тук използвахме басейна, във Варна на 10 км навътре в морето. Because the, the director who was here did before Joachim, he did Kontiki. Uh, he was also the director of Pirates of the Carib- Caribbean. Да, преди това ж- реж- той е режисьор, е направил Контики, а преди това и Карибски пират. Карибски пират. And he wanted the actress to feel Daisy Ridley. That was her name. She's from Star Wars, but he wanted Daisy her to Ridley. feel like she's in the middle of the ocean. Да, So, искаше да има усещането, че сме в средата на океана. They took 55 boats 55 лодки. into the ocean to film a close-up of her swimming. 55 wow. лодки участваха в заснемането на близките кадри на нейното гребане. И части в басейна, разбира се. 55 лодки. 55 boats. Знаеш ли, че сегашният пък рекорд за преплуване на, на, на същия канал same. се държи от българин? Oh, yeah? Да, yeah. беше... О, и мисля, че за малко беше министър на на спорта. Петър, да. Петър. Мисля, че той, Петър, той, той, той, той, го направи. Да, да. And he's the Minister of Sport? He was for, за малко. For, мисля, че за много малко. For short, да, yeah. here in Bulgaria, yeah. for a day or two. Yeah. You know? yeah. Uh, Minister of the jury. <laughs> <laughs> Да. и, в крайна сметка, така ли се снимат а, нещата, които се снимат под вода? Долу има ли стъкла? Или как се снимат? So the cameraman and the lighting crew go in the water, but Right. then there's a, a screen, a glass screen where the director sits and he can give instructions into the А, pool. това искам да го... Оператора и осветителя слизат, влизат във водата, отстрани режисьора през стъкло може да наблюдава всичко. And, and we also have a big crane so we can build the set outside and then move it in and drop it. Имаме into- огромен кран, с който построяваме декора отстрани до басейна и след това го потапяме в басейна. And this helps speed up the process because if you had to build it Е и това ускорява процеса, за да не строим под вода, което е много по-трудно yeah. и трябва да използваме водолази. Може да се ползва и за космонавти. Also, mm-hmm. Това е. Yeah. И добре, защо каква нужда е имало да бъде построено това? Дошли са няколко филма, които са искали. Нали, за някакъв конкретен филм. Винаги ходехме до Лондон да снимаме в Pinewood студио. Подводни снимки. Беше страшно скъпо. Also, you have to use equipment and crew. И трябваше да... Uh, so it just made sense to have one here. Разбрахме, че ще спестим много средства, ако направим наш. И е по-ефтино построиш такъв и да So yeah. like the... в един момент, да, става става. Tank, so and, you know, the, Ай, когато имаш, когато имаш такава база, привличаш и други продукции, които пък имат нужда и те от басейна, тогава започваш да печелиш от това, така че е една инвестиция. Браво, много хубава идея. Много хубава идея. Не че, не, че има значение, но, но хубава идея. А, кажи ми какво следва. Как, so what's next? Какво следва, в, какво ще се снимат през годината или so знаете uh, ли? Сталкер. Uh, Stalker coming. Uh, Имаме продукция на Lionsgate, голяма, която ще снимаме тук. Бензин. Voltage yeah, Yeah. Voltage is one of the bigger independent filmmaking companies. They uh, owned by Nick Chartier, and they sell. You know, they did After. Do you remember the movie After? Но, After. Uh, it's- Филмът After, след това... After Dawn, знам един. Ама не е това. If you were a 13 to 15 year old girl, you'd know exactly the movie. Да, ако беше на три, момиче на 13-15 години, ще да знаеш за кой филм Сигурно. говоря. Той е на тази продуцентска компания Voltage, с които ние ще направим продукция. But we had a, an actor by the name of Hero Tiffin. Hero Tiffin. Uh, той е актьор, uh, който всички тинейджери обожават, защото той е участвал в Хари Потър. Uh-huh. Да, пред един хотел в София. Um, and we, he arrives at 8 o'clock in the morning. Пристига в 8 сутринта. A young schoolgirl was walking to school and she saw him come out the car. She snapped a picture. О, една ученичка и една ученичка, докато ние правим снимките, го вижда от колата и прави снимка негова. By 3 o'clock we had 5,000 13 to 15 year old girls до 3 часа имахме 5000 момиченца, които атакуваха снимачната площадка, so когато са разбрали, че той е тук. Security guards. Then we had the, all the cars we parked there and then the grip team had to Трябваше да направим три защитни линии от хора. И, те му скандираха името му отвън. И той снима сцената и винаги е с това тъжно лице. и се усмихва лекичко на тълпата. И те започнаха да припадат и направо поудяха. Моля го викнем това момче да се разходи преди един мой концерт малко. Yeah, exactly. Две минути, без усмивка. Two minutes, no smiling. Crazy stories, а? Yeah. Чул съм, че Жан-Клод Ван Дам Uh, Като е бил в България да снимате, бил ли е изобщо? Yes. Като е, е, обичал да, да излиза тук he по България, да си излиза в центъра на София. да, чух, че един път са го били в Люлин. <laughs> Не, това е истина. Probably. <laughs> Да, възможно е. Да. They probably wanted to prove they're better fighters than John Може би са искали да докажат, че са по-добри бойци от него. Той изглежда като много готин тип това. He looks like super nice guy. Yeah. Yeah. yeah. Uh, Muscles from Brussels. Muscles from Brussels. Yeah. Гледал съм го в шоуто на Слави. Гледал, uh, I've seen him in the Slavi show. Yeah. И, и беше years, years голям шоумен. Веднага стана, размахваше шутове, yeah. пистолети. Kicking, shooting, yeah. How's Slavi doing these days? Как, се, как е Слави Трифонов? Добре, добре. he's good? He's okay. Yeah. Да. Uh, I heard he had some health problems too, or... Мисля, че имаше... Да. А, ето снимка. Браво, бе. Браво. А, oh, Вероятно, това са митове. Здрав си, Слави, всичко му е наред. Важно е, че в главата е всичко наред. Is, yeah, is okay yeah. Still bold, everything is yeah. okay. не му е порасна. Ако сега всичко му е наред там. Ходил ли си на гости при него? Have you been uh, guest to Slavi? Yes, I have. Yeah. And, uh, yeah. Е... Как се държа? How was he? He's great. Пита ли те дали си имаш гаче? Yeah. He, he asked you if you have a girlfriend. That's his. Uh, no, he didn't come out to that's me. That's his main question. Yeah. yeah. You have a girlfriend? Um, yeah. Why? Right. Пита защо? Защо? I'm trying to remember the show. I think I, I did a lot more listening. да и си спомням, ако си спомням добре, повече слушах, колкото да говоря като негов гост. сега хубаво ли си скара? Do you, do you find it well here? Did you, did you have a, did you have a good time? Here? Yeah. Great, yeah. Да, страхотно беше. Uh, it's ear- early. Ah, <laughs> it's, no, it's not. It's not. <laughs> It's It's happy hour Tuesday. sometime. Yeah. <laughs> This is a bar, right? Ето го. Yeah. Hey, what, bar. what do we Имате have? бар? Oh, okay. А, изкарах си невероятно. Благодаря ти, че I got прие. It's a great pleasure for me. Благодаря ти, че Thank you прие so да ми much. дойдеш на гости. So- Yeah, I, fun. I would take a drink, but I'd have to drive and your experience with the police. You yeah. told me that they're yeah. always knocking on your door. Always knocking on your door. Yeah. И ти ми каза, че имаш, нали, не трябва полицията да чука на вратата ти, Аз, затова няма да карам. Разказах един случай, да. А, няко, някой път а, запазвам си правото I да ми се обадиш, ако има... Right кичис. If there is a wrestler in Bulgaria, you... Got you, yeah, I gotta call you. yeah. И искам да погледна през прозореца на басейна. I would love to see through that window of the pool. Through yeah. that glass. You're welcome. Yeah. Whenever. Да. Знаеш какво трябва да направим? Трябва да си викнем от ония отбор, където плуват с краката. Uh-huh. Не знам как се казват. Yeah, we should call those uh, synchronized swimmers. With the legs, you know? With the legs, yeah. yeah. yeah. И, и, и докато те го правят, да ги снимаме отдолу и аз да си направя клип на песен. And we film them and uh, behind me they're doing their thing yeah. and in front I'm singing and that's my movie. That's my, that, that's my uh, song clip. Yeah. You know Bob? Боб? Познаваш ли Боб? Yeah. Позна... Са... Много хора Боб познавам. No. A lot of Bobs. He knows a lot of Bobs. A lot of beans, yeah. No. so if they have legs, it's not Bob. Yeah. Ако имат крака, не е Боб. Така ли? Mm-hmm. Какво значи това? What, that, what does that mean? In the water you bob? А, that's, that's the joke. That's the joke, yeah. That's the bob in the, in the water. Благодаря ти, че дойде, изкарах си супер, за мен беше удоволствие. Uh, и нямам търпение да се видим. Пак някой път ти трябва да дойдеш на гости и да ми разкажеш ти няколко тъпоти, политически тъпоти. всякакви да. около мен. Той ми разказа една смешна история горе. Викам, сега почват кампаниите, трябва да се посмееме малко с тях. Мога да направим една компилация от смешни кампании. Хората не предполагат колко смешно е там. Да, и да си направим една хубава гавра с всички. Така, Мога 3-4 часа. Леле, майк, добре Тити. Добре Тити. Аз като чух за Тити няма как да не. Да, Тити Папазов. Тити Папазов. Мога ли да направя моето предаване? Can I sometime film, film my... При Тото? Yeah, нали? е, което го правя в зали. Halls, да го направя горе в uh, киноцентъра, примерно, да идем на Рим. And maybe I can do an open air at the Roman yeah. set and we can that, invite people and we can do it live there. Okay. Да. Yeah. For real? Yes. Yeah! Damn! Очаквайте! Благодаря ви на гости ми. бе. Чакай сега. When? Чакай. When? Yeah. Five weeks. no, no, no. no. Date? No. I, I will call you. I'll call okay, you. I okay. promise, I promise okay. that's a really good okay. idea. Great. Uh, последно, само за да го уточним, защото разбрах, че има объркване. Uh, just to, to be right, because uh, I know that uh, they uh, in Bulgaria, uh, защо го правя на английски? Uh, in, in Bulgaria, uh, Yeah. they don't know how to say your name. В България не знаят Uh, как да Яриф. кажат името ти. Яриф Learner. Learner, защото Yeah. повечето казват Лернер. Лернер. Да, Learner. Лернер. Yeah. In Bulgarian. Learner. Bulgarian. Yeah. Днес наш гост беше Яриф Лернер. Не, ще кажа Лернер. Лернер. Е, не, не. Лернер! Благодаря ти.